eu eh, personalmente levo bastantes anos investigando e traballando no tema da narrativa digital eh, tocando, digamos, moitos eh, formatos, aspectos, moitas linguaxes, eh, e esta liña concreta chamamos de populares porque son aquelas narrativas que realmente xorden da, do uso da xente, que son as que vemos todos os días na rede e xorden da propia práctica dos usuarios normais. Digamos que non hai que estudar unha carreira, nin un máster en eh, narrativa digital, nin nada así, para, para poñer en, en práctica estas narrativas. Estas son as que xa están funcionando, grazas aos novas canales, grazas aos novos soportes, e son as que a xente se están inventando todos os días. Entón, por eso, bueno, son narrativas, porque, bueno, mmm, non no sentido narrativo clásico, digamos, aristotélico da, da palabra, senón, bueno, pues, unha maneira de chamarlle aos novos discursos e as novas maneiras de contar historias ou de dicir cousas que hai en internet. Eh, contemporáneas, porque queda así, sempre lle dá así unha pátina seria isto de contemporáneo, pero bueno, poderíamos chamarlle micronarrativas, poderíamos chamarlle narrativas populares digitais, e, eh, e eh, contemporáneas porque, bueno, porque tamén eh, marcan un pouco a maneira de comunicarnos que temos agora. Eu creo que marca un pouco esta época na que estamos eh, en, fai que esta época en internet pois pues, sexa moi divertida, pero tamén que dea medo a veces. Entón, bueno, a dinámica do grupo en xeral vai ser eh, temos, eh, veríades na web que temos varias datas xa apuntadas, a idea é intentamos, digamos, simplificar ao máximo para que cada dous venres pola tarde, así hasta ahora, que no, no agora, nesta aula, eh, teremos este espacio para nós para facer cousas e ir aprendendo. Eh, empezamos hoxe e xa, bueno, temos como 4 ou 5 venres, venres máis, cada 15 días. A idea é que este grupo eh, xuntarnos para ir aprendendo a, a, a fedellar estas cousas. A idea, eh, eh, realmente un grupo de traballo. Queremos quitar isto de traballo porque, bueno, non vedes a traballar, vedes a aprender, a pasarlo ben, pero, bueno, a idea é que aprendades e pasades ben facendo cousas, non solamente escoitando a chapa que vos vou dar, que hoxe vos vou dar unha pequena chapa, isto é así. Eh, a idea é que fagamos cousas xuntos e que, como grupo, Hoxe constituiremos un pouco este grupo, xa temos unha lista, digamos, cos vosos nomes, sabemos máis ou menos os vosos intereses, de onde vides e tal, e hoxe, bueno, pois, eh, coñecerémonos un pouco mellor e veremos un pouco por onde podemos empezar a traballar para as seguintes eh, citas será un pouco cunha estrutura similar, terá unha parte como máis non tan rollo como a de hoxe, bueno, rollo, xa verás, xa verás como é divertido. Eh, máis expositiva ao principio, pero logo na que en cada día trataremos de facer algo, conseguir algo, facer como uns pequenos exercicios, é un work in progress, e a, e, con un objetivo final, porque a gracia de xuntarse para facer algo durante varios días é ter un objetivo final. Eh, todas as líneas de traballo do LIKE deste ano van a confluir a finais de febreiro, alrededor do 22 ou por aí, nun día no que cada grupo expoñerá un pouco o que foi facendo durante estes días. Así que poñerémonos como grupo, entre hoxe e o vindeiro día, poñerémonos como grupo un obxectivo para facer un, un traballo colaborativo, que, bueno, non sei, temos así algunhas ideas, pero tamén queremos ver que ideas hai no grupo, eh, para facer algo, ao final, e irnos xuntando presencialmente cada 15 días, e logo tamén eh, ir facendo seguimento online, ter unha canle en Slack seguramente, unha, unha canle na que nos im comunicando online e ir un pouco avanzando e traballando nos 14 días que pasan entre unha cita e outra. E se vai ser a dinámica do día, digamos, do, da viaxe completa de aquí a finais de marzo. Dixen antes 22 de febreiro, non, 22 de marzo. Eh, son tres meses, o sea, dous meses, pouco máis de dous meses de, de estar traballando. E a sesión de hoxe, que é inaugural, pois, bueno, ademais de darvos a benvida a todas e a todos, pois esta será unha primeira parte expositiva, aviso que teño moita mandanga aquí, eh? teño moitas, teño moitas slides e moitas cousas que ensinarvos, pero bueno, eh, divertidas, espero. Eh, na que situarnos un pouco, quero darvos unha panorámica de, de que falamos cando falamos de narrativas populares contemporáneas e cal un pouco o espectro de posibilidades nos que, nos que podemos traballar durante as semanas que nos esperan. Eh, bueno, eh, espero ocupar a metade da sesión, máis ou menos, vou facer un descansiño de 15 minutos e, eh, e a segunda parte, pois, que, que, que non teña escapado, que aguante ata a segunda parte, estea disposto a, a seguir e a, e, a, e a polo menos coñecer como se vai a constituir este grupo, pois faremos un pouco eso, eh, presentaremos e compartiremos así algunhas ideas e algúns ver que temas temos en común e, eh, e, eh, constituiremos o grupo e organizaremos un pouco a maneira de traballar nas próximas sesións. Vale? Eh, bueno, normalmente esta aula será como máis de mesa, así de poñernos así e tal, non é tanto así de auditorio, que me das un pouco de, de pau, pero bueno, parece que vou dar unha masterclass, e sí, que va, vou dar unha masterclass. Pero, no, no, vou, vou, vou eso, facer unha panorámica polos tipos de narrativas que vai a ver. Non sei se viste o programa, máis ou menos, de que cousas imos falar. Entón, bueno, ireno comentando polo, polo camiño. Eh, funciona isto. Bueno, coñecedes este GIF, coñecedes esta imaxe. Alguén non a coñece? Todo o mundo coñece esta imaxe, o vídeo de María, non. Vale. Eh, pois, despois, eh, despois poñémola. É eh, un Seguro que con música igual vos sona mellor. Non credes que apoian. É moi pegadiza. Bueno, este foi un meme, unha, unha, un, un vídeo que se fixo viral en internet, absurdamente viral, como os memes vosos que teñen en gracia, que parece algo que absurdo non, ten sentido, de repente internet, a comunidade de internet decide que sí que ten sentido, que sí que é gracioso, e a base de compartido e repetido convirtese máis gracioso aínda. Esa vai ser unha das, das, das características das narrativas populares contemporáneas que imos ver. Entón, como teño moita bandanga, vou dando para adiante porque xa ni me acordo do que teño aquí. Imos situarnos no, nun concepto que se chama folclore digital. Falamos de narrativas populares, populares quer decir que saen do povo. Folclore é algo que sae do povo tamén. Eh, hai varios teóricos que xa chaman folclore, folclore digital a esta maneira de comunicarnos que temos agora que pois, pues, todo o mundo dos memes, dos GIFs, de todas as ferramentas que temos agora para comunicarnos, eh, de moitas creacións que realmente tiveron moitísimo éxito e que as coñece todo o mundo, pero que, igual que pasa co folclore, pois pues, ninguén sabe que nas fixas son anónimas, son orais, son virais, E eh, imos ver así algunhas características desto que chamamos folclore digital. Eh, para empezar, sale dun, do paradigma da cultura na que vivimos agora, que a, bueno, que chaman a cultura da converxencia e a participación digital. Vimos un paradigma de, da cultura de masas, na que había unhas cantas persoas ou entidades ou organizacións emisoras, as televisións, as emisoras, as editoriais, etc. eh, os produtos de masas e logo unha masa que os consumía eh, a clásica foto da familia vendo a televisión, eh, todos recibindo o mismo como consumidores pasivos e tal, pois agora eh, ademais de seguir todos consumindo televisión e produtos eh, culturais de masas, pois nós a hora de a hora de mm, ser público xa non somos un público pasivo, somos potencialmente eh, xente que ten Twitter, que xoga, que lle gusta hackear, que lle gusta inventar, que é activista, que comparte mensaxes, e somos eh, o que se chaman os prosumidores, xente que produce e consume información ao mesmo tempo. Eh, o paradigma da cultura que vivimos agora, pois eso, a cultura pode se distribuir de, digamos, de tres maneiras segundo o sistema. Cultura centralizada, no? pois eso, un emisor, moitos receptores, unha masa e que, que recibe ao mesmo tempo a mesma mensaxe, eh, a cultura pode ser descentralizada e transmitirse a través de pequenos nodos nos que pequenos grupos reciben de un, de un emisor unha mensaxe, exemplo, as escolas, eh, a, a igrexa, as parroquias, que vai diseminando a mensaxe en pequenos nodos, non? E a cultura distribuída, que a cultura digital, é eh, así. Non hai nodos, nin sequera, nin hai un centro. A cultura eh, pasa de uns a outros, boca a boca, peer to -peer o que se chama cultura P2P. P2P significa peer-to-peer -peer porque de uns a outros vámonos pasando a cultura. Eh, con esta idea da, do meme, da memética. A memética é un concepto que non sae de, de internet, que, que ten que ver coa... É algo tan... A ver, un meme pode ser, podes decir, que é un meme? Pois vale, unha imaxe que ten unhas letras arriba, outras abaixo, que é graciosa, vale, sí. É un tipo de meme. Pero o meme, así de forma máis xeral, é simplemente unha idea que se espalla transmitiéndose dunha persoa a outra e que non solamente se reproduce, senón que muda, muta e vai evolucionando a partir dunha base común. Que os memes existían antes de internet. Os chistes eran memes. Este chiste, por exemplo, eh, aquí fatalmente reproducido, o chiste de mis tetas, por exemplo, era un chiste horrible que conocíamos todos no colexio, Eh, eh, eu non fui ao mesmo colegio que a vos, nin ao mesmo instituto, pero todos coñecíamos ese chiste. E a todos nos chegou por alguén do colexo, por un primo, por unha... Ni no vimos na televisión, segura... Home, pode ser que sí, porque, bueno, humoristas que collían os chistes da rúa e os levaban a, aos medios de masas, pero a maioría dos chistes se reproducían por... Todos sabíamos os mesmos chistes porque nos lo contaba alguén a cultura, a cultura tradicional, o folclore propiamente dito, as coplas, a música tradicional e popular, son memes. As coplas, eh, se vos fixades, teñen en común cos memes que teñen unha estructura fixa na que, se va, na que van cambiando pues, a, rima, as palabras, etc. Exemplo clásico, unha vella nos tempos de antes fixo na cona un, unha, unha vella nos tempos de X fixo na cona un I, No? <laughs> Con ese esquema Pois hai unha vella nos tempos de, dos touros fixerará unha plaza de touros, unha vella nos tempos de agora fixerará unha locomotora, eh, é dicir, hai unha mesma, é un exemplo moi burro <laughs> tamén, xa sei, pero hai unha, é un exemplo moi claro de como as coplas se reproducen así e a xente a partir dunha base común que é o que permite memorizalas e compartidas vai adaptándoas eh, eh, e xenerando versións novas. Realmente un bebe facer versións, versións, versións de unha mesma idea. Os refráns tamén é outro exemplo da cultura oral. Hai mil frases que, que están na cultura oral, popular, que nos transmite, digamos, a, a, a xente do noso entorno, que nos transmite a, a linguaxe, e que logo veremos como moitos elementos desta cultura oral eh, pasan a ser eh, folclore digital en moitas ocasións. Entón, eh, por sistematizar un pouco, eh, as características das narrativas populares tradicionais, pues pois eso, Son anónimas, como vos dicía, non sabemos que inventou a copla da bella, nin a maioría de cancións que coñecemos, algunhas sí, pero a maioría non. En España é por infección, ou por, de maneira viral, digamos, uns a outros, circucir, e eso iba sin as variacións sobre un mesmo tema ou estrutura común e van e a partir de aí van, van mutando en distintas versións. No caso das contemporáneas, bueno, non, fai, non seguramente non ledes, pero máis ou menos eh, as digitais, digamos. Eh, son moi parecidas, pero danse nome digital. Tamén son anónimas, aínda que non é difícil rastrear quen é o autor. Feito hai unha web que vos ensinarei logo, que se chama Know Your Meme, Know Your Meme, eh, que é a gran enciclopedia dos memes, na que cada meme que existe, podelo atopar aí, e fan un traballo de buscar ata atrás de todo para ver quen foi a primeira persoa que publicou ese meme. Moitas veces os memes teñen autores, pero logo van evolucionando e perdes esa autoría, realmente tampouco importa. Tamén é certo que cada vez máis nas narrativas contemporáneas empeza a haber eh, autores, creadores que sí que, digamos, digan, este son eu, esta é a miña maneira de crear en internet, e crean pezas capaces de ser virales e de ter memes. Cristian Flores é un exemplo que teremos aquí despois, ensinaremos vos algunha, algunha peza del e máis outras tanto autores individuais como editoriais. Eh, hai organizacións que se, se dedican a facer contidos virais con maior ou menor éxito, pero que xa o fan, digamos, xa podes identificar ese tipo de, de vídeo viral ou ese tipo de peza como algo moi tal. Playground é un caso, eh, bueno, eh, outro tipo de, de autoría, pero ainda así a maioría siguen sendo anónimos ou se ten un autor tampouco é moi relevante que non sexa, eh, ademais non cobra un peso nunca. Espáñase tamén por infección, P2P, baseanse nas variacións sobre un mismo tema ou estrutura común e ademais os carros medio digital pois, son multimedia, usan indistintamente vídeo, texto, imaxe, ilustración, audio, GIFs, todo tipo de medios que se poidan compartir de maneira fácil no medio digital son a materia prima dos destas narrativas e tamén son transmedia. Cal é a diferencia para min entre multimedia e transmedia? Pois eso, multimedia é algo que usa moitos medios e a transmedia é que están en todos os medios, están en moitos medios, son ubicuas. Están en Twitter, pero tamén en Instagram, tamén en foros, tamén en Facebook, tamén en, en calquera sitio. Espállanse nos diversos canais e vanse adaptando ao formato que cada canal eh, ofrece ou posibilita. E algo moi importante, a maioría son metas referenciais. Moitas veces, se non tes unha cultura de internet de coñecer moitos memes, hai memes que se che poden escapar e que é difícil de entender ou somos, un, é difícil que socialicemos porque Internet xa crea os seus propios códigos de referencia. Entón, son códigos no que unha referencia pode ser Internet ou algo da cultura popular, eso colle, remexese, hackease, dase unha volta e, e nacen daí da propia realidade de Internet. E baseándose eso, no remix, no hackeo e na apropiación. Apropiación que é algo que tampouco é novo, como veremos. Onde se producen? en moitos sitios, pero em, empezaron, tal e como coñecemos este tipo de narrativas, tipo memes, gifs, etc., en os foros de internet, que foron o primeiro, das primeiras webs participativas em, as máis anárquicas que había, e hai nas moi famosas, na última década, sobre todo, de Forchan, Reddit, Foro Coche, seguro que vos, que vos soan, incluso estes arenadores tipo Menea, Meuchuza, hai dez anos tamén empezaron a xenerar moitos, moitos eh, memes, redes sociais, pois Tumblr durante na eso, no, nos hai cinco anos moitos memes producíanse en Tumblr e logo chegaban ás redes máis mainstream, aínda que agora realmente en Twitter onde máis rápido avanzan. E, e logo, cuidado, porque WhatsApp é un dos grandes espalladores de, de memes e de mensaxes deste tipo que, que hai. E WhatsApp é sí que é o máis P2P que existe. Porque normalmente o WhatsApp é unha rede privada, eh, mandas de contido a, non o, non o faz público, non? senón que lle mandas a un grupo de xente que ti, que ti seleccionas. Bueno, estos son así algúns das, algúnas destas eh, exemplos de foros e de páxinas nas que os memes eh, nacen, crecen, se reproducen. Eh, con que finalidade? Pa que sirve todo isto? A primeira é a máis importante, o LOL, vale, as risas, o humor. É o motor da maioría de, de cousas de internet. O gran pegamento, o gran motor da, da comunicación en, en internet deste tipo de, de narrativas. E, eh, pero tamén, bueno, para emocionarnos, cantas cousas virais non, non son virais porque nos emocionan. Pois aquelo que ao final era un fake, daquel eh, que era un oso que, que trepaba, un osefno, que, un, un que se fixo viral hai pouco. Eso realmente era épico, porque era un oso que trepaba e era moi emocionante, que era unha, que unha cría de oso detrás da, da nai por que se comparte? Porque é emocionante, porque é chulo. Falando de animais, eh, unha versión da emoción é a, como dicen, a riquiñez, digamos, ou a cuteness. Cando algo é cute é algo tan mono, un, non sei, un gato, un can, un, facendo unha tontería, esos típicos vídeos que se comparten de bebés, de, de tal, compártese porque son monos e de repente algo que era así riquiño, mono e hai, eh, por de, hai parfamar, <laughs> este, ese tipo de reacción é un motor tamén para compartir, para compartir cultura. Eh, indignarnos a, cando o meu amigo David Lombao, director de Plazas Públicas, sempre di que se, dedicara, se compartiremos con tanta facilidade as noticias importantes eh, que, que merecen ser compartidas como compartimos as que non merecen ser compartidas, pero que nos indignan e tal, canto mellor non lle faríamos os medios que si sí nos interesan. Pero pasamos máis tempo compartindo cousas e noticias horribles, falsas, eh, que non nos gustan e que nos indignan, porque é outro motor de compartir e de, e de viralidade, eh, compartir a indignación e decir, ai, Dios mío, canta xente non está compartindo noticias eh, falsas simplemente porque xogan a eso, a, a, a indignarnos, ainda que sexan eso, capturas de tweets que non existiron, eh, e cousas así. Eh, a, propa a propaganda política e xa índonos xa a un mundo máis de sofistica menos espontáneo, digamos, máis eh, <coughs> máis planeado. A política aproveitase de todas estas emocións para mandar mensaxes de maneira moi directa a través dos memes e, da, e deste tipo de narrativas, eso verémolo, bueno, en varios exemplos <laughs> eh, e algo que está moi moi de actualidade agora mesmo eh, e o marketing tamén a publicidade para vender cousas, a, que decir, a, a, a comunicación máis, máis orientada a, pois pues eso, a vender, a convertir e tal, pois pues, eh, está tamén usando estas narrativas. Hai aquí xente que traballa en marketing, en publicidade, hai, sí, hai varios, ¿no? Pois supoño que un dos motivos por que estáis aquí tamén, por coñecer eh, eh, porque cada vez as axencias, a xente que traballa en publicidade, as, as marcas están máis interesadas en chegar á xente a, a través da linguaxe que se usa nas, nas redes. Logo tamén, a, tamén se fai con con vocación, digamos, informativa ou divulgativa ou, ou editorial, cada vez máis medios de comunicación usan esas, estas narrativas para poder chegar de distinto tipo de información e de mensaxes, e logo pola pura, pura, pura creación, pura edura, por ganas de, de crear e de facer cousas chulas, originais diferentes e, eh, e eh, xerar un impacto na xente desde o punto de vista da creación. Pero ao final todas estas se resumen en unha que é conseguir conseguir tráfico e, eh, e likes, conseguir atención. Vivimos na economía da atención, entón se a xente, moita xente, pois, eh, cada, vez que nos, cada vez que nos mesmos compartimos algo gracioso, un meme ou algo, un gif ou algo que ou algo deste tipo en Twitter, é para mm, que a xente lle faga retweet, like, etc, porque ao final todos participamos desta economía da atención e cada vez que compartimos algo nas redes non é solamente porque ese algo mole, sino por o que estamos dicindo cando compartimos é que nos molamos porque compartimos ese algo. Entón, hai unha parte de no plano persoal de ego, no? que o que move a nosa, a nosa vida online moitas veces, os likes, E, eh, e logo, pois, desde o punto de vista dunha marca, dunha organización, etc., pois, evidentemente, para facer un pouco de ruido, o sea, para destacar no medio de todo o ruido que hai que en internet, pois, tens que apostar moi forte por, por este tipo de, de narrativas. Así agora temos o ruido que temos, que todo o mundo busca o lo, a indignación, a, as emocións, etc. Eh, remate <coughs> un pouco esta parte máis de chapa. A mí gustame moito este cadro que fixen unha vez no que comparaba un pouco a cultura tradicional coa cultura de masas, coa cultura a cultura popular tradicional a cultura popular, que é un pouco a cultura pop mm, popular da hora. Cultura popular é a que había, eso, antes dos medios de masas, as receitas, as coplas, os chistes, a sabiduría popular, digamos. E era eso, era doméstica, sentimental, porque se daban en, en, en espazos de, pues eso, de, de familiares ou de eh, o pegamento, digamos, eran os, os nexos, os afectos, os nexos da comunidade étnica, por iso mesmo, porque é algo que eh, compartilo eh, te reafirma en que, estás en que pertences a unha comunidade eh, e anónima, a cultura pop que a dos medios de masas que a, a, a que marcou o século XX e aínda e aínda convivimos con ela é a transmisión editorial, televisión, radio, revistas, etc., que é comercial, Son empresas normalmente que o fan para ganar cartas e buscan unha rendabilidade e mainstream, que todo o mundo coñece as películas de Marvel, ainda que non as vexamos, que decir, a, a, a, o mainstream significa eso, pois que chegan a todo o mundo dunha maneira máis ou menos superficial, pero todo o mundo máis ou menos as coñece, eh, centralizada, porque sae de poucos sitios, de poucos focos ou núcleos de, de, de comunicación, uniformadora, por eso mismo, e personalista tamén, moi baseada no, no culto aos, aos ídolos, non? Michael Jackson, Michael Jordan, non sei, pois vai a referentes dos 80, que como a gran década da, da cultura de, de masas. Que cultura digital é a que, a, a que nace despois dos medios de masas, a, na que se volve a transmisión P2P, pero pola redes, esta vez, non, só de, non de maneira oral. E mainstream, porque todo o mundo máis ou menos cada vez máis coñece certos referentes de, de internet, Enda que non pasen pola, pola cultura de masas, é distribuída, é participativa, polo que decíamos antes, é tamén personalizada, porque a ti vanche chegar as cousas que sean máis ou menos do teu, do teu interese, ou do teu nicho, ou do teu target, porque a xente que chas pasa é xente afín a ti, por se, se fala tamén moito do filtro burbulla, non? De que non nos enteramos, pois eu que sei, hai xente que, ainda que este todo o día metida en internet, pois non vai saber nunca o que é o trap, o que é a, outras, eh, pois, por exemplo, todo, os movimentos da alt-right que, que parece que que a nos non nos chegan, pero que están aí, que logo nas eleccións se ven como, como triunfan. Eh, bueno, eh, nos nos creamos esa, a nosa propia burbulla de, de afinidade, é eh, anónima, polo que decía antes, e é personalista, pero que agora os ídolos non son tanto xente dali, senón que a persoa protagonista da nosa comunicación somos nós mesmos, realmente. Quen estamos, cando entramos nas redes, eh, é todo eu, eu, o selfie, a, as narrativas personalizadas nas que non somos os protagonistas. Eh, vou poñer un exemplo de como convive, este sempre poño, que é un clásico porque me gusta moito <laughs> poñer. Eh, como convive en un mismo, nunha mesma cousa a cultura tradicional eh, de antes de internet a cultura de masas e eh, a cultura de internet. Este lugar, como podes ver, é galloso, e este feliz, e en paz descanse, foi unha señora que durante un tempo iba moito ao lugar a cantar coplas <laughs> verdes, basicamente era o que se dedicaba. Un día foi ali e, eh, e viuse arriba, o sea, non, non paraba, non paraba de, de, de, de, de cantar cousas, pero aparte moi, moi, moi, moi, moi, moi guarra. no sé, 3, 4, 5 minutos a pobre y no podía parar, aparte, yo solo quería cortarla y hacía no... así todo. Bueno, pues pues, esto que el lugar, no? que le va pasando siempre que coger eh, a de la cultura oral, tradicional, galega, elevarla a un escenario, a prime time dos membros, a convertir en cultura de masa, ok? Pois, eh, eu acordome de ver, esta, de ver esta, esto en directo, estaba un día con meus pais en Lugo vendo, vendo luar, eh, e vina, e fixe moita gracia, pero tampouco comentei así con ninguén, e tal. Creo que había alguén en Twitter vendo ao mesmo tempo que algo comentou, pero quedou a cousa aí Eh, un mes máis tarde, alguén o subiu a Youtube este cacho, e, e, con título horrible, digamos, vieja se viene arriba cantando en lugar <laughs> moi pouco respetuoso con Felicia. Pero de repente fíxose viral, e moita xente eh, viu sobre ese anato e, e Felicia de repente de, eh, convertiuse en meme. Entón a xente empezou aí a comentar eh, en Twitter, pois, eh, <laughs> hai que levar a Felicia ao Parlamento a cantar o canesco, Oxalá xa candidatura galega da Unidade Popular para mandar a Felicia ao Congreso. Eh, su caballo pequeno como que culpa te. De repente, Felicia, que vende a cultura oral, pasa pola cultura de masas e volve a cultura pop, a cultura de internet. E convirtese en folclore, eh, o folclore tradicional como convirtese en folclore digital e Felicia, durante ese tempo, foi unha icona, unha icona de internet. La pero dicía Galloso, cala vos, que te vaya aquí unha rapaza de 12 anos, e a Felicia, que nacerá antes. e alguén colleu esa frase e fue así se meme. Bueno, é o exemplo que sempre poño. Ou, por exemplo, eh, moitos memes que podemos ver así en páxinas galegas ou, en, ou no Gali Twitter ou así, que mesturan un pouco, este é outro exemplo, non? Eh, Harry Potter. Como se chama este señor? Eh, sei. Eh, Cultura de masas, non? Cultura de masas, Harry Potter eh, meme, cultura de internet e comisión de festas, que é algo da cultura tradicional e, eh, popular. Eh, xogo de tronos. Eh, <laughs> eh, non é tan doado pasar por Camariñas e cantar unha canción. Canción, Camariñas, algo que todos coñecemos na nosa cultura eh, tradicional, pero usted, pasado por Xogo de Tronos, se convertido en, en meme. Eh, bueno, esto se lo pongo porque me hace mucha gracia. Eh, bueno, estes son exemplos de como tamén os memes é algo que na cultura na internet galega tamén se fan de calquera cousa, pero os que mellor funcionan son os que comparten esos códigos pois que só temos pois, a xente que vivimos aquí, non? Pois as fillas, a, comunica, a, e que normalmente veñen da, da cultura tradicional. A perfeccionismo, que é eso, coller a Snape ou de Xogo de Tronos e tal, e darlle unha volta e fazer con eso que nos dé a gana, eh, fixo sempre. Eh, Duchamp fixo coa, coa Gioconda, isto para darlle un pouco a nota pedante a todas estas cousas que estamos dicindo, justificando que é serio <laughs> o mundo dos nenos. Esta publicámola hai pouco en, en 20, a revista na que traballo, unha persona de Leo Sousa que colle os amantes de Magritte da bolsa e ponlles, eh, convirtios en bolsa de, de Gavis. Eh, Hopper, Hopper eh, en internet tamén dá moito xogo. Non sei se coñecedes o GIF de John Travolta. Sí, sí. O que dice John Travolta, pois pues, hai esa escena de Pulp Fiction na que está na casa de Mia Wallace, así a ver que non sabe, que non sabe moi ben que facer, e ese GIF de repente eh, remezclouse con todo tipo de fondos e con todo tipo de, de, de cousas. Este é original. Todo esto creación natural. <laughs> da moitísimo xogo son Travolta <laughs> especial este, este tamén me gusta moito ahora que me mantroido pois pues este coller el, el precio del poder dices guai e un montón de orellas <laughs> este é o meu favorito eh, bueno, un clash o, o, eh, de, de repente alguén que involuntariamente se convierte en meme a nivel planetario que a señora Cecilia de Borja, o Cristo de, de Borja, que quixo facer unha reproducción de esto, e saliulle iso se fixera ben eh, non tería ninguna gracia a gracia foi que o fixo ben fixo de puta madre fixo moi ben eh, e de repente esa imaxe, ese erro convirtese tamén en meme en meme e en, eh, vamos, un icono a nivel mundial Mona Lisa a arte como ven, se presta unha cultura eminentemente visual con cal a arte, a historia da arte dá moito xogo para para, para facer pajatear. Muito. Artefacto. E, bueno, xa se, eh, a igrexa, a igrexa do Cristo de Borja xa se convertiu nun lugar de peregrinación que vai xente ali a facer selfies e fotos coa, co Cristo de, de Borja. Eh, el cordobés. Acordadevos del cordobés? Fai un par de anos, pois un, tipo de ISIS que sacou, lanzou un vídeo en nome de ISIS, no? Pois é seria. ISIS, andan matando xente por aí e tal, pois sacou ese vídeo. Como para meter moito medo, ¿no? Meter moito medo a España, de van, eh, sois próximos, a las grandes, tal... Inshallah, Allah con vosotros, con cristianos españoles. No os olvidéis, la sangre derramada de los musulmanes, de la Inquisición española. Vengaremos vuestro Bueno, que fixe internet? Que fixe internet con eso? Cagarse de miedo? Mm, no. <laughs> Tuvo unha resposta moi sana a isto que foi pois, facer memes e versións de, do vídeo. Que como sempre xa de, de meme audiovisual, de como un vídeo se pode facer viral a base de versións. Toda la especie de animal aquí en la selva, no puedo estar aquí. A xente empezou a coller o vídeo del cordobés e facer eh, moitas pensións para tomalo, para tomalo con humor. En plan, tía melazas, non? Pois toma. bueno, non sei, vídeos, non tamén eh, eh, con donos, Este, este, este de que maravilloso, Javier 51, tiene un imán para las mujeres. Eh, é o mesmo un viral que un meme, cal é a diferencia? Un viral, pois é un concepto, unha idea, un vídeo, un algo que, que ten moito éxito e que se vai espallando de maneira eso, P2P, duns a outro, de, de maneira viral e que chega a moita xente e que se comparte eh, convirtese en meme cando eh, se empeza a modificar, cando a xente empeza a fazer versión. Realmente, esa é un pouco a gran, a gran diferencia. E, meme, e, eh, vídeos virais leva vendo desde hai moito tempo, desde hai desde que empezaron os vídeos en, en internet. Un dos máis famosos foi, é este.